Minsan na rin akong umayaw. Minsan ko na rin sinubukang bumitaw. Marahil walang gusto makinig ng mga baon ko na sisig. Naranasan ng pakiramdam na matalo na hindi malang nasihan sa mga gawa ko. Para bang lahat ay tubig lang na naaaksaya. Hindi tiningnan ang bawat halaga. Iba-iba man ang pamamaraan ko sa pagsalin ko ng tula naroon pa rin ako nakatanaw kung saan ako nagsimula. Sa bawat salita, sa bawat agwat, para bang may sariling mundo kapag may panulat na nahawak. At nung unang beses mo yung napakinggan, tila ba hindi mo yun nagustuhan? Ngunit nang ito ay unti unti nang nagustuhan ng mga tao, bigla ka na lang nagkainteresado na nakawin ng mga likha ko. Nakakairita kapag pinaghirapan ay aangkinin lang ng iba. Ang hirap kaya mag-isip ng ideya. Nasisiyahan ka sa mga komento nila? Tumatanggap ka ng mga papuri na hindi naman ikaw ang may gawa. Pero bukod pa ron, ang natanggap kong sari-sarin ko dyan. Sadyang pinalakas lang ako ng sarili kong salita. At para sa mga taong nagpadala ng mensahe sa mga gawa ko at silang unang tumangkilik. Ito'y pasasalamat ko. Kaya itong pyesa ay sinamahan ko